Technical Analysis Secara Advanced. Hai, saya Mr. Alex daripada Home Richard. Hari ini nak berkongsikan sama anda. Apakah cara-cara technical analysis yang mesti anda bagi belajar sebelum anda nak jadikan rezeki yang besar? Kita sekarang kena uh, belajarkan sama anda. Ramalkan daripada empat dimensi. Ha, so kita sentiasa mengerujukkan yang benda-benda ni kan ha, Tengok harga, tengok chart kan dia bermacam-macam Tapi kita sudah buatkan summary Empat benda elemen yang paling penting adalah Harga, volume, masa dengan ruang Ini empat elemen yang terpenting untuk membantukan anda buatkan technical analysis Sentiasa kena belajarkan cara-cara untuk analisis daripada empat dimensi ini. Setiap pergerakan saham mesti ada transaksi daripada ramai-ramai perabu. So kita daripada banyak-banyak ramai perabu mesti dia akan keluarkan eh, volume naik harga ke turun. So kita boleh analisis daripada dia punya tenaga kuasa dia juga. Okey, so dengan seterusnya transaksi yang tertentu mestikan berkaitan dengan empat elemen ini. Okey, merupakan sekarang untuk peluang masukkan kelas advance kita. Daftarkan secara percuma sahaja. Anda boleh hadirkan kita punya kelas. Okey, so likekan dulu sekarang, followkan saya, lepas tu tekan link dalam bio. So sekarang rebutkan. Okey, so kita jumpa dalam kelas yang seterusnya. Terima kasih.